Зарядтардын багытталган кыймылы кандай болоорун тагыраак ток кандай пайда болоорун схемада көрөлү сүрөттө металл өткөргүчү биз кристалл торчосунун түйүндөрүндө термелип жаткан иондорду жана ирээтсиз кыймылдагы электрондорду көрүүдөбүз тегиздикте жаткан өткөргүчтүн аянтын карайлы сол тараптан оң тарапка өткөн электрондордун саны оң тараптан сол тарапка өткөн электрондордун санына барабар алынган аянтта өткөн заряддардын суммасы нөлгө барабар эми өткөргүчтө электр талаасы бар заряддардын кыймылын карайлы электрондордун иретсиз кыймылында алардын бир багытта кыймылда экенин көрүүдөбүз багытталган электрондордун ылдамдыгы ирэетсиз кыймылдагы ылдамдыктан аз сүрөттү чоңойтуп бир электрондун кыймылын карайлы кристалл ортосунда электрон чуркап жүрөт электр талаасынын таасиринен улам солго жылат кристалл торчосунун иону менен кагылышып ылдамдыгын жоготуп кайра сол тарапка багыт алды албетте биз өткөргүчтө токтун өтөөрүндө оор процесстин жөнөкөй моделин көрдүк моделдин жөнөкөйлүгүнө карабастан биз токтун өтүү боюнча куулушун түшүнө алдык мисалы өткөргүчтөрдүн ысыганы